ايدو هنكسان ايدو هنكسان صاحب بدا كتحان برتنا يوتيوب دانم تي في 24 وحانو ذي الليل ناهي صاحب بيال ايدو هنكسان دمان هلو ذينا دا ورباهن تا دانم وحي ذي الليهن صاحب بيال عيد مبارك كل عام وانتم بخير